түлкібас ауданынан келген асқар оңғарбаев шабандоздың тақымына түсті көкпар астындағы ат қасқыр қасқа деп тұрмыз қолшығаш бауыржан мырзаның қолшығаш бауыржан мырзаның қасқыр қасқа есімді атына көкпар тиді деп тұрмыз Баталамыз мұнаш? Асқар Шабандоздың тақымында, Асқар Шабандоздың тақымында өтіп бара жатсын, өтіп бара жатсын. Ә, Ырысбай ұстастың енді. Ырысбай, ә. төменгі мәреге Тоқболат, Қазбек Мырзаның Қазанбас есімді атыменен төменгі мәреге байлар жандар, дәурен Шабандоз тастады міне салымдар құтты болсын. Бере беріңіз, бере беріңіз. Құда қаласа міне салымдар құтты болсын. Өгіз өлдіні тоқтатып тұрып атаймыз дейді мықты бол мықты бол мықты бол мықты бол мықты бол мықты бол мықты бол кіргізіп таста кіргізіп таста еңкейме еңкейме еңкейме еңкейме тоқта еңкейме еңкейме жоғарғы мәреге жоғарғы мәреге түлкібас түлкібас ауданынан келген асқар оңғарбаев шабандоз тастады қолшығаш бауыржан мырзаның қасқыр қасқа есімді атыменен қолшығаш бауыржан мырзаның қасқыр қасқа есімді аты менен түлкібастан келген асқар оңғарбаев шабандос тастады шабандоздар әрекет жасамай тұрыңыздар ал міне